Yes, magandang morning naman po sa inyong lahat. This is Mr. Once again na nasabing mapagpalang araw at uh, start your day with a big smile. So ngayon naman, magpapabaksin ang iyong uh, host. So, pumunta ngayon tayo sa um, QC. Okay, don't fail to us. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, like, and share this video for more update in Vaccine 2019. Thank you! Walang wala, Pfizer lang yung pinamit